is Sunday. Maamalengki kami. Kasama ko mga pabeli girl. Today is Sunday. Maamalengki kami. Maamalengki kami kasi walang kuryente. Walang kuryente guys. Walang kuryente. Kaya... Ano, Buti na lang at uh, ah, mainit. Ay, malamig. Malamig. Hindi lang malamig. Sakto lang. Uh, may how. May how. Tama. <laughs> Kaya pala naka-jacket. Malamig sa labas. Wala kaming kuryente guys, kaya mamamalengke kami. So tara, isasama. <laughs> Samahan nyo kami mamalengke. Bili muna tayo ng uulamin natin. Anong ulam natin? Garag mamayang. Mamayang kami at saka bukas ang bibilin natin. Ano? Comment down below. Bali. Kaya mo ba to? Oh, ano ka? Magalit yung may ano. ka, madi ka gumata. Pipino. Wala ko ng pipino. Oh, lalaki. Anong pang umaga natin, no? 30 lang ata ni, oh. Apat. Ano nagdag? Nagdakil. Manata sili da. 60, isang kilo. Mm. Diba, marunong na kaming magbaso dito. Kala nyo. <laughs> Ah, At panunod kayo na nagatangin nyo? Comment down below. Ang palaya. 30 lang oh, 30. O, oh, oh, 30 lang timay sa awin. Ah, 30 may sa kino. 30 na isa siguro. Ano, nagsaw ka na. Wala <laughs> ka Siya daw sa atin guys. Sige. Saka, today ano guys, may mga itlog dito. Yung mga itlog dito nagkakaubusan. Per kilo dito, hindi ka guys inaas. Ano, bibili tayo. Oh, konti na lang itlog 30 lang ngayon eh 57 na nagmamahal talaga nag covid kasi climate change <laughs> oh, Sunday ngayon guys tignan nyo ang daming tao oh nakakindat si kuya hindi mo dahil <laughs> <laughs> Sweet potato. Oh, Tina, sige. Uy, nagadunga kamote ni. Mano? Bagsak presyo sila ngayon, guys. Sa mga gulay nila, bagsak. bagsak. Oh, lima lang, oh, yung isa. Wait, wait, wait. Uy, daniling nga mais. Agling tatay mais. Agnes. Oh, inkan, inkan. Wala na, oh. Oh, mais. Hanggang sanggauso. Sanggauso, 3.50. Eh, lang. Buya, sanggauso, buya. Sanggauso ko na naintindihan. Timputong. Aba, mag enjoy kami dito na mamamalengke ha. Ngayon lang to, kasi kwan, hindi kami nagaano ng oras. Mala kayo, dabakiton. <laughs> bili kami ng ano. Ikaw maata, baka duwa nga kilo daytan. Kapataw! 150 isang kilo yung baka. Yung kaiso? 290. Oo, nagbina mo to. Yan pa yung pinakamaliit eh. Pwede nga ganun? Magi, nakaano daytan sa balay. Kayo, bibihin na ba natin? Alam ko hindi pwede. Tanong mo ha. Kasi nakaano na kasi yan eh. Malakate, tapos yung malaki, kaldoneta na. Oh, pwede. Ano ba gagawin natin dyan? Bulalo. Oh. Oh, kunin mo dito sa ano ulit. Saan dito? Dito. Yung kalahati, bulalo. Yung kalahati, Masira eh, sa susunod, ano, kaldereta. Mm, na-i-preserve mo dito. Isang kilo kasi guys, 150. Yung baka, mahal talaga. Eh, ilang ano yan. Dalawang kilo lang. Ngayon, ang gulay na bibili natin, pambulalo lang. Oh. Mamayang gabi yan. kasama ko. Isang mais lang. Tapos cabbage. Oh, doon. Yung kain, may kalyo doon tayo sa ano sa Tapos, anong umaga natin? Pang umaga. Hmm. Ayan, ang palaya magkano isa? Magkano isa? Trend, ay, magkano yung sinabi ko kanina? 30 yung kanina eh. Dalawa 50? Oh. Uy, ano yan? Oh, cabbage din ata yan. Ah, hindi. Pwede yan? Oo, oh, ang dami. Ang dami naman. Isa lang. Ano? Ang dami naman. Oo, pwede yun. Isa? Mm -mm. Oo, oh, pwedeng lagay yan sa ano? Sa baka. Yung dalawa naming kasama. Punta sa Songsan. Alo, alo, alo. Hala, <laughs> i-video na ang discuss ako. yung ano, yung takot sa aso. <laughs> Hindi naman inaano eh. Oh, yung sarap. Oh, ayan, masarap. Magkano yan? Sandaan siguro. Sandaan? makatil. Mga mura na ang gulay dito guys. Pinabumili ka na ng ano, orange na kwan, sweet corn. Ala, puno na nga yung basket natin. Guys, puno na yung basket namin. Bibili ka ulit? Bibili ka ulit? <laughs> Aba, talaga. <laughs> Tuwing Monday. Malang. Mahal eh. 29 isa? Bakit ang mahal? Ah. Huwag pa tayo doon? eh. Bawang sibuyas. Ito, mas malaki, pero 31. Hmm. Ngayon ano muna kay ano? Kay Tina, pabayad mo na. Doon tayo sa dulo guys, at ako i-ano, para harang dito. Baka mawala yung ano. Ayan na yung pinamili namin buo. Puno na. Hindi yan, dyan makikita mo. Dito, dito. Ayoko mapapanya. Itali mo, Tim. Itali mo. Last na yan. <laughs> ano pa, iba? Beans, dagyo beans. Utlog pa. Utlog pa. Ay, hawakan na natin yung... Doon na tayo. Doon na tayo. Ay, ako to. Sige na. Walang bins dyan? Nagtatanong si Manang. Manang, nasa palengke na ba kayo? Binitsuran ko kayo. Ayun, sinan ko. huli mo? Sampo. Sampo. Di na lang 12. Para lang. bilang, bilang. Lagayan eh. Ah? Ah, sampo. Ang daming lagayan doon. Kaya nga di tinatapon. magkano kayo nung, ano, nung bumili ka ng ulam? Ayan, uuwi muna kami sa dorm. Guys, andito na kami sa dorm. So, meron na kaming Korean, Hindi na kami So, ayun, yun lang yung, yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo. At kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video. See you on my next video. Bye!